sevgi bu sevmoq bu kechirmoq degani asli toki bu dunyoda quyosh bor gul bor yalpizlar gullagan shu bahor fasli sodiq hamdam bo'lgin sen menga dilbar g'iybatlar tingladim aylandi boshim ho'l tuproq kuydirdi tovonlarimni va mana men unga ko'nglimdan yulqib ko'mdim beor do'stimdek gumonlarimni o'ylar suraverdim kechalar tanho goho jiqqa yoshga to'lganda ko'zim va seni sevmoqdan oldin bir kuni dildan sevib qoldim o'zimni o'zim sevmoq bu o'zingni anglamoq asli toki zamon aro quyosh bor gul bor rayhonga ko'milgan shu bahor fasli sadoqatli yor bo'l sen menga dilbar sevgilim men seni sevaman tamom g'amgin ko'zing hadik to'la ko'zingni sevmoq bu kunda bir bor ko'rmoq baxtidir ozg'in qo'llaringni kel yuzingni